crítico. Crítico. Te juro que ya es tarde, la calle está que arde mis demonios ya comienzan a beber. La ruta sigue vacía, la ciudad se queda en ruinas, sigo acostado perdiendo la fe. Mi cigarro se consume, el humo llena las nubes y esa lluvia seguro que quemará. Buscando una salida, mi alma sigue herida, esperando el día que Dios me llevará. Crítico, crítico, crítico. Mi alma está en estado crítico. crítico, crítico, crítico. Mi alma está en estado crítico, crítico, crítico. Chica, dime dónde estás, yo sí te iré a buscar, no te dejaré jamás como esa gente Desde que tú no estás mi alma empieza a orar Para que llegue el final odio el presente Ya no estás presente, tus verdades mienten Mis demonios sienten, sé que no es el lugar Mi corazón latente, mis ojos no te mienten No quiero que afecte, todo acabará crítico, crítico Mi alma está en estado crítico, crítico, crítico Mi alma está en estado crítico, crítico, crítico Mi alma está en estado crítico